Regarde les gens qui habitent en haut là-bas. Allez, viens, on monte là. Je t'ai voilà un beau lac. Twin Lake. Est-ce que vous voyez là On est dans les Twin Lake là. C'est super. C'est la belle vie là. Et là, quoi ça bienvenue sur Road Trip Camping Car. Je m'appelle Grace. On est toujours à Bionovista, dans le Colorado. En fait, on est parti de Arcel à Bionovista, ce qui fait 23 miles. On les a fait en presque 2h30, 3h, tout simplement parce que les conditions climatiques ne sont pas au rendez-vous, beaucoup de neige. Alors, le but, c'est d'arriver à Aspen et éventuellement euh, faire l'Arizona. Mais ça, ça sera après plusieurs jours parce qu'on euh, nous a tous conseillé de nous arrêter ici pour passer la nuit, tout simplement parce que le temps ne le permet pas. Voilà. Je voulais juste vous tenir un tout petit peu au courant, donc on est un peu coincé ici. On va essayer de voir euh, si on peut continuer vers Aspen et s'arrêter encore quelque part. On va faire que du boondocking parce que beaucoup de campings sont fermés. Mais à Bunovis, on peut peut-être trouver un. Mais là, on se voit qu'il y a des éclaircies. Peut-être qu'on va continuer un tout petit peu pour ne pas être coincé totalement pendant 4 jours ici. Surtout qu'ici, il y a plein de choses euh, qu'on souhaiterait faire mais qui n'existent pas parce que c'est une petite ville. Nous, on a des démarches aussi internationales à faire mais on ne peut pas les faire depuis ici. Bienvenue sur Road Trip Camping Car. Je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur Retrip Camping Car, je m'appelle Christian. Voilà, donc on est à Buena Vista, dans le Colorado. Là, la neige est en train d'un peu fondre, mais on sait qu'une annonce, la, les grosses chutes de neige les, cinq prochains jours. On se dirige à Aspen, ensuite essayer de partir vers l'Arizona. Alors, on va essayer de prendre la route. On est à deux heures de Aspen, deux heures seulement d'Aspen. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à Aspen On ne peut pas vous le dire. Le but, c'est vraiment d'arriver à Aspen, tout simplement. Mais si on ne peut pas, on ne peut pas. Parce qu'il faut savoir que Bionovis la neige est en train de fondre ici. Aspen, c'est euh, une station de ski. On peut arriver euh, d'ici 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. On est bloqué. Et voilà, on est préparé à ça. Si on est bloqué, on est bloqué. Tout a gelé aujourd'hui, euh, les robinets, tout a gelé. On n'a même pas fait tourner le propane hier. On a dormi au milieu de nulle part. Mais on va essayer de vous montrer des paysages au fur et à mesure qu'on avance. les montées sont très, très Difficile, mais on les préfère quand il neige comme ça, mais les descentes sont très effrayantes. En tout cas, ce n'est pas marrant en camping-car de voyager dans des conditions euh, climatiques comme ça. Là, regardez, la neige a fondu. Assistant. ça, c'est mon assistant. Ouais. Voilà. Très gentil. Eh oui, les, sons c'est très très cher dans les coins ici. Voilà, donc euh, on va vous permettre de visiter un peu... Euh, on va essayer de vous vendre les, ces paysages qui sont euh, un peu blanchies. Hein. Là maintenant, ça commence à neiger. Vous voyez, souvenez-vous, je vous ai dit dans le Colorado, il y a plus de 300 jours de soleil par an. Regardant la neige, était couverte Regardez, en une heure, il y a bien des parties qui ont fondu. Si vous regardez bien, la neige a bien fondu. Là, là on roule facilement. Même si c'est des pentes dans le Colorado qui sont déjà assez difficiles comme ça, c'est déjà difficile comme ça. Mais quand on rajoute la neige et la glace, c'est horrible. Donc là, on peut rouler maintenant tu appelles papa Voilà, on va vous dire à bientôt. On va essayer de vous donner tous les paysages qu'on rencontre sur notre passage. Voilà, normalement, il nous dit qu'on est à 2h d'Aspen. On arrivera à Aspen à 16h, ce qui serait bien. Si on ne retrouve pas la, route, la neige sur la route, on pourrait faire éventuellement Aspen. Et ce serait bien pour nous. Hein. Don't let it go. Chasing a dream. que je tourne, j'ai raté ma sortie. Mais un camping-car, ça va être évident. Avec mon 35 feet, euh, je vais pas pouvoir m'en sortir aussi facilement. Tellement de choses à faire sur ce parcours. Mais malheureusement, oh, comme à Kansas River Ranch, cet endroit est magnifique. Magnifique. Mais là, c'est pas la peine, il est fermé pour la saison. Chasing a dream. What you do, ooh. don't let go. Chasing a dream. What you Don't let go. Chasing mais il fait chaud à l'intérieur comme ça. Le soleil tape tellement. On a 6 minutes de neige. don't Regarde les gens qui habitent en haut là-bas. Allez, viens, on monte là. Tiens. <laughs>

Aspen, on est à peu près à 35 miles de Aspen, de Twin Lakes vers Aspen. Donc je voulais savourer euh, ce beau paysage. dangereux, on n'entrera pas du tout. On restera quelque part. On va jamais se mettre en danger. Voilà. On évitera toujours de se mettre en danger. Direction Aspen, le Colorado. donc on se dirige à Aspen. Voilà, les conditions climatiques ne s'y prêtent pas, mais on essaie de vous faire partager tout ça. Je vais à Aspen dans le Colorado. On est à peu près à 27 miles. Vous avez vu comment le véhicule est sale C'est la neige. Ça, ce sont les... Ça, c'est la neige, le sel. Ça, regardez. tout est gelé. Hein. train d'entrer à Aspen. On est à peu près à 30 miles euh, de Aspen. Je viens de vérifier. Comme vous voyez, euh, des conditions climatiques ne s'y prêtent pas. On est parti de Hearst dans le Colorado. On a passé euh, une nuit torride sans chauffage tout simplement parce qu'il avait complètement gelé, les routes étaient complètement barrées. On ne pouvait pas accéder à la neige. Ils annoncent des neiges de hier, aujourd'hui, demain, après. Voilà. En fait, euh, c'est succession de neige. Donc on ne peut pas vous dire à tel moment on va arriver en Arizona ou on va partir du Colorado. Pour l'instant, on est toujours coincé un peu dans le Colorado. Donc, Alors, pour vous expliquer tout ça, on n'a pas pu prendre la, douche parce que tout est gelé. On n'a même pas pu allumer notre propane. Je suppose que la batterie a pris un coup de froid et n'a pas pu accélérer. Voilà, on essayait juste de sortir du Colorado parce que je ne suis pas équipé pour la neige. Quand vous pouvez, il, y a des équipements spéciaux pour euh, pouvoir camper dans la neige. Et en général, il faut rester sur place au même endroit quand on est on, dans la neige. Moi, je ne suis pas prête pour ça. Alors, donc, euh, voilà. Donc, on a eu tout qui était à terre. Donc, on est resté, on a dormi dans le froid. On avait au moins six vêtements sur nous. C'était horrible. Et depuis, euh, de Arcel pour aller à, à Vista, qui est toujours la direction de Aspen, on a fait 23 miles en presque 3 heures, mais on était prudents, donc ça s'est plus ou moins bien passé, mais c'était quand même dangereux. Heureusement, on n'a pas eu trop de descentes dangereuses. Euh, de temps en temps, on a eu quelques frayeurs. Et depuis euh, Vista, dans l'après-midi vers 13h, comme le soleil est sorti, la neige a un peu, euh, un peu fondu sur la route. Elle est partout, mais un peu fondue sur la route. Et les routes étaient déjà un peu dégagées. Donc on s'est dit que oui, finalement, on n'est pas obligé de dormir à Bureau Vista. On peut essayer de le faire jusqu'à Aspen. Donc pour l'instant, on essaie toujours de le faire. On ne peut pas vous dire qu'on va arriver à Aspen ou pas, ou on va bloquer quelque part. Mais voilà, donc comme vous voyez, regardez comment on monte avec difficulté parce qu'il y a beaucoup de neige aussi quand même et c'est glissant c'est un peu glissant. Donc on va essayer de faire le maximum pour arriver à Aspen. Mais si on ne peut pas, on s'arrêtera où on pourra s'arrêter. quoi. Toujours essayer de rester en sécurité. Hein. Donc voilà, on vous tient au courant. Ne vous inquiétez pas, les vitres sont sans, les essuie, c'est la neige, c'est le ciel, c'est tout ce que vous connaissez. quoi. Donc Aspen, on va essayer de vous faire partager tous ces beaux paysages en time Don't let go. Chasing a dream. Way you do. Ooh. Don't let go. Chasing a dream. Way you peux pas, laisser là. Ah, Il n'y a pas d'autre moyen. Comment je vais faire Et là, j'ai même pas de marge en fait. Comment je vais faire pour sortir d'ici Même en faisant les plus gros efforts de la terre, tu vois Genre, j'entre ici. Oh putain, j'ai pas. Oh ben là, je suis coincé. Oui, pas. Il n'y a pas assez de marge. Il n'y a pas assez de marge. comment je vais faire là Attends, je vais appeler. Pour prendre l'ordinateur. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que c'est, je viens de rouler, on arrive là, on va entrer à Aspen, les routes de ce côté sont barrées. Ça veut dire que c'est très dangereux, on peut pas entrer à Aspen. Donc je euh, je sais pas ce que je vais faire, regardez vous-même, parce qu'ils ont barré, parce qu'il va neiger. Mais que quelqu'un vient me faire sortir d'ici, je j'en peux plus là. Comment je vais sortir ici il n'y aura personne qui va passer ici. Il n'y a personne qui va passer ici pour m'aider, même appeler. comment je vais faire pour faire marche arrière ici. C'est impossible. Mais c'est pas dit que j'aurai même la connexion ici, tu vois là, c'est la galère, la vraie galère. J'ai pas vu un panneau, à moins qu'on ait raté le panneau. On est coincé ici. Bah, appelle. Attends, j'attends que la connexion vienne. S'il y a la connexion, s'il n'y a pas de connexion, je ne peux pas appeler. C'est quoi cette galère là Tu vois, j'aurais jamais dû prendre cette route. Non, là. Bah, essaye d'envoyer un message. Envoyer un message à qui bah, À la police j'essaie d'envoyer un message, il n'y a pas de connexion, tu vois pas Il n'y a pas de réseau ici. Mais normalement, il peut te voir que que es en J'en sais rien, je ne sais rien, Christian. Je, si je pouvais tourner, j'essaie de voir, est-ce que je peux essayer de tourner J'essaie d'abord de voir si la connexion, apparemment, il n'y a pas de connexion. J'ai envie d'essayer de faire le marche arrière, mais je ne sais pas comment je peux tourner avec une voiture qui bloque comme ça. La voiture, moi, je ne sais déjà pas. j'ai pas assez de marge. Je vais tomber là-bas. Et c'est fermé, là. Est-ce que je peux ouvrir ça pour aller tourner devant pas panneau Ouais. Non, tu peux pas, Parce qu'il y a un cadenas. Il y a un cadenas Ouais. Attends, je vais regarder. Tu le vois, le cadenas d'ici Bah oui. Où est ça Bah, au milieu. Non, j'ai pas la ligne ici, il n'y a pas de réseau. Ah Non, il n'y a pas de réseau. Oh Mais c'est vert. Il n'y a personne qui vient. Ah là, on est vraiment dans la merde. Il va faire nuit bientôt. Il n'y a pas de ligne ici. Est-ce que c'est connecté C'est branché normalement. Ah c'est branché. Et on n'a même plus beaucoup d'essence. Tu as essayé d'appeler papa Oui, j'ai pas de réseau. Réseau disponible. Moi, on va tourner ici. Comment on va bah, faire on est arrivé ici, on était à peu près à 28 miles pour entrer à Aspen. La route est barrée et nous n'avons pas suffisamment de marche pour faire ma marche arrière. Donc on est un peu coincé quoi, si vous voyez. Je sais pas si je peux faire marche arrière ici. Si je peux aller doucement. Attends, je suis en train de garder un truc là. Tu vois là Si je peux réussir à faire. Comme vous voyez, on est là. On est vraiment dans la galère. Et là, il est déjà presque tard. La nuit va tomber. On ne peut pas ici. Il n'y a pas de connexion. Ah, pas de connexion du tout, il n'y a pas du tout de réseau ici. Donc on ne peut pas appeler même de l'aide. Est-ce que je peux faire marche arrière comme ça J'en peux plus là.